Hello guys, this is Bajaj Bajaj at my channel. Today I will teach you. और रिसर्च होगा it was very easy step so इस इजी स्टेप मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ okay so very so without further I start dance so all here is only four steps only four steps okay so I will all the step one by one count okay so very start first your first step is right leg okay all starting from right leg okay right leg from left leg right leg, left leg. Okay, this is the first step. And hand movement just like a swimming. One, two, three, four. First step is fourth count. Let's start. Five, six, seven, four, and two, three, four. First step, clear? Now second step is it. right leg up from right side, left leg front up, front left side, no left side, right side up. Your both leg right side direction, okay? right, left, right, left. And hand movement is left hand, right side, just hold, right leg just touch, right hand touch right leg and left leg, right leg and left leg. Okay, four times, just try to little bit fast. Okay, five, six, seven, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. This step is four count. Second step is clear. Now third step is okay so join your leg right leg up you will see my leg okay so from right leg को ओपन करना है और जॉइन करना है फर्स्ट स्टेप स्लो रहेगा और सेकंड स्टेप फास्ट रहेगा तो फर्स्ट स्टेप स्लो करेंगे वन टू अब फास्ट करेंगे one two three okay one more time five, six, and stop. First, no, one, two, one, two, three. Then अब राइट हैंड को उठा के लेफ्ट साइड जाना है अब इस रिवर्स होना है अब स्ट्रेट करना है तो को अब जाना है लेग और लेफ्ट के और हाथ रखना है okay one more time repeat all the steps last third one five six seven start one first step slow है two okay first step one two second step थोड़ा फास्ट है वन टू थ्री के हैंड लेग मूवमेंट को और ज्वाइन करना बढ़िया one two one two three so let's try music not music let's try one more time one two one two three and then slide up to hand reverse and forward करना है आपको straight रखना है और join करना है okay third step complete now last one fourth steps okay so right leg को जस्ट अप करके क्रॉस करना है just coming on your heel heel up रहेगा टो अप रहेगा हील अप रहेगा और यहाँ स्लाइड करना है और लेफ्ट लेग को पॉइंट करना है ठीक है सेम स्टेप लेफ्ट साइड जब क्रॉस करके स्लाइड सेम स्टेप क्रॉस करके स्लाइड क्रॉस करके slide cross and slide got it one more time right leg cross on your just slide करना है लेग को स्लाइड करना है बैक आगे वाला पैर पीछे जाएगा ठीक है one same step left leg right side फिर just cross and slide cross slide cross slide clear continue 8 counts step this doesn't continue 8 counts and hand movement should be here near your legs Okay, so let's start. 5, 6, then start. 1, 2, 3, 4, and 6, 7, 8, 1,